Aliyeua kwa upanga afe kwa upanga, hawala hatumwazii kwamba ni mwanetu. Tunamjali Ana, wote hapa tunasikitika kwa ajili ya Ana. Hatujakaa hapa kwa sababu ya Eriki. Mtoto kutuona wanaomwingilia ni wengi, anaumia na kuomba na kuomba, hajaisha hata wiki yule, kama tumemaliza anaambia bundi yule kaja tena, naona ananinamia, anainama nyumbani kwetu, anaosha macho, ngambona ndio kumchungulia Ana. Ni kutokea mtaa wa Ludewa, Magomeni, Kagera, jijini Dar es Salaam, lilipotokea tukio la dada wa kazi kudaiwa kuuawa na mtoto wa mama mwenye nyumba naye kuuawa. Tiki TV tumefika eneo la tukio kukuletea usiyoyajua kuhusu tukio hili, na huyu hapa ni mama wa marehemu. Pole sana. Mm. Sawa. Sasa huyu kijana aliyofanya tukio na Ana wana ni nani na nani na kwa majina yao pia. Huyu wa kwanza anaitwa jina linalofahamika ni Eriki Kwai kwa utani, lakini jina lake la kuzaliwa ni Emilian Tere Kwai. Elewa eh? ni mwanangu. Eh. Huyu mwingine Anastasia ni mwanangu, nilimpata toka akiwa na miaka nane. Huyu nilimpata vipi? nilikuwa na kisehemu changu cha biashara ka kaunta, ule na mvulana wangu kama wewe kumbe ni driver. kanaambia mama, nimepata nimekaa kama mwaka hivi na nusu. kanaambia mama, nimepata kazi ya udriver. Kwa hiyo mama, naomba ofisi yako nikuachie, lakini kule ikishindikana nitarudi. Nikamwambia sawa. kanaambia katoka zake stendi ya Ubungo. Alipofika kule Ubungo kakutana na watu wa daladala. Akamwambia kuna hichi kitoto kinazagaa kwenye gari kina siku ya tano leo, hatujui kikoje, lakini watu huku wanakilala huku. Ana kumulizana, ana kazima mimi, kuna watu walichukua kwenda kufanya kazi, nikalala kule siku moja. Kesho yake akanipakia akanileta hapa, akanambia nikae kwenye benchi hapa, watakuja kunichukua. Ndio pale pale walimtelekeza hawakurudi tena nyuma. Sasa ndio akawa nisefu kwenye dada akirudia kwenda lala wakimlaza kwa asubuhi kucha kesho hii kesho hivyo hivyo. Sasa yule kijana akaniambia huyu mtoto langra na jinsi imekaa na wewe mama, ninapokuja tabia yako huyu mtoto unaweza ukakaa naye. Nikamwambia hapana, nikamwambia mama nakuomba nakuomba. Huyu mtoto kukutuona wanaomwingilia ni wengi, anaumia nakuomba nakuomba. Basi aliposema hivyo ikabidi kipindi kile ndipo sikamtaa wakamshusha pale. Nikamchukuana nikamleta hapa mpaka pale Mwembe Chai. Mwembe Chai nilikuwa na mama moja aitwa Mama Jumbe na Mama Asha. Wapo. Wanaambia unapeleka wapi mtoto mdogo kiasi hichi mama kwa unajitafutia matatizo. Naambia muache, kuna dada zake watakaa naye, bado ni mdogo muache. Punguzana, anambia mimi sina mama wala baba siwajui. Naliliwa na bibi yangu tena bibi mdogo sio bibi mzaa mama. Watamuta ataputa bibi kuna mkubwa na mdogo. Haya, kwa hiyo katuelezea kama tulivyoelezea, yeye kaletwa, yule mtu kaja akamtelekeza pale stendi, walimwapekeja kwenye pikipiki, waambia kapo tunarudi. Basi tukamchukua nikakaa naye kama mwezi, ana kaumwa sana, kaumwa tukaenda hospitali hapo nani kama wapi, tukaambiwa twende Mwagomeni, Magomeni mara Muhimbili, Mwananyamala, Mwimbili. Walimpeleka wadogo zangu, mimi nilikuwa niko Moshi akapata operesheni kubwa alipofanya operesheni kubwa akamshona, sijajua tumboni kwa nini. Hayo ni mambo mengine ndio sijui. Alipomshona mimi karudi Moshi, kaambia mtoto kashaelezea kila kitu hapa, tunakuomba mama, bado ni mdogo, na kama umeamua kupokea usimpe kazi yote. ngapi sasa, huyu nitampa kazi gani? Huyu bado ni mtoto, nitampa kazi gani? Huyu akae mle ndani, sana sana mtu akipiga hodi atafungua mlango, ana kazi yote, hata nguo yake haiwezi kufua nimpe kazi gani mtoto? Basi akakaa na dada zake, dada zake walivyokuwa naye akanao dada dada dada dada dada dada kakane kakane kama miaka mitatu. Ambia ana nakumbuka kundi uchomwa sana, ongeza kutufia hapa ndio matatizo. Hebu nenda nyumbani kwanza, utujie na barua ya mjumbe na sikala mitaa na majina na namba za nyumbani. Kaka kubali, kana furaha sasa kibizitu, tukakusafirisha wakapanda hela vizuri, kaondoka nyumbani Mwanza. Fika Mwanza tukapigiwa simu, asanteni sana mtoto tunajua shakufa siku nyingi. Wakanishukuru sana yule mama, kaambia asante na wewe, tunasikia nawe unaumwa mguu mama, tutakupelekea na hela dawa mguu. Naambia asanteni. Aya, yakaisha. Ana kaka kama miaka mitatu hakurudi, tukashamsahau. Kumbe walimnyang'anya simu na kila kitu alichotakacho tena tu walimpakia madada mndani kwa wawili, kila kitu alipaki ile begi. Unajua kama ngozi zimekataa watoto wa kike zote alimkusanyia hivi apeleke kijijini agawe na ndugu zake. Kaondoka na mimi shangazi, kaja zile mbili zimejaa kubwa zile. Basi siku hiyo tumekaa, akampigia Grace, kampia dada, eh, niko Bukoba huku nini, kaambia mimi amenileta kufanya kazi Bukoba, nafanya kazi kwa mwalimu mmoja, nalipo elfu ishirini na elfu ishirini yenyewe sichukui mimi, nachukua bibi. Mimi nafanya tu kazi kila siku, nateseka au kusina kazi yote. Namkumbuka mama yangu. Gori kamwambia, ah, si uko kwenu, lakini hatujakaa siku si siku, haikupita hata miezi miwili tukamwona ana huyu, kumbe alitoka kule Bukoba. Baada ya kutoka Bukoba kaingia kaenda nyumbani, kakaa nyumbani siku mbili, kaenda kanisani la Kilokole, kalala kule kama siku tatu kunne, kaomba nauli ndo karudi Dar es Salaam, akamleta kwa msaada mpaka Dar es Salaam. Tumelala saa kumi na moja tunaona huyu ana na kifuko cha malibora na kifuko kile kidogo cha shilingi hamsini vile sasa hivi wanauza sijui mia sijui hamsini mdogo kama huu hapa. Utata huo mkubwa kaeka huko kimtandrio, ndo karudi Dar es Salaam. Sasa tumekaa ngambia na sasa itakuwaje? Ana kaniambia mama, kwanza mimi sitaki hata mlipe. Wewe ni mama yangu, umenilea kule enda kuteseka, nafanya kazi kule, kulipwa hela anachukua bibi. Nimerudi kwako ndio mamangu, hata nikiolewa ndio utakula mahari yangu kila kitu. mimi sina mama, sina baba, unavyoniona niko hivi hivi. Basi tukakaa naye, ngamba sana namba zikuwa piana, kama mama namba nitakupa, lakini simu swali nyang'anya, nitakupa imeenda imeenda, kuja gundua ana, ana namba, naambia nilikuwa nazo, ana namba, kampa simu nyingine akaendelea kukaa. Tumekaa naye tumekaa, nikamwambia lakini nana kidogo tumeshapata ufadhali, tunaomba uende Mwanza tupatie nauli, tukutane nauli, mwambie dada zako tukuchangie nauli hapa, hata kama laki nne uende zako Mwanza nyumbani uende wakufurahie tena kipindi kile, uchukue tena nguo akafurahi kipindi kile, alafu urudi. Ukirudi hapa tutajua mambo mengine na uje na namba mita na kila kitu. Hana akasema ndio. Mm, ile kumwambia kila ninavyomwambia naona mtoto anaanza kupungua sasa. Kaanza kuburuka kama mwembamba. Kama tu alimuona ana alikonda sana katikati. Tulikuwa tunasumbana kwenda nyumbani. Akanifuata mama nyumba ya pili, kaniambia wewe unamlamisha anaende nyumbani. Ana kule kwao hana ndugu. Huyu mtoto ashatuambia huyu kimpakia anashikia njiani, aweza msituni na sehemu yote. Hana ndugu ni mwanao. Kwa nini unampaga aende nyumbani? Huyu aliniambia mama mmoja hapa mama Nikaja kambia ana una au nikupangie chumba ukae kama utaki uanze maisha ushakuwa mshana mkubwa. Anaambia hapana, mimi wewe mama ni mama yangu. Hata nikifa nipelekeni Mbarati. Mahari yangu nikiolewa utakula wewe. Basi na basi inabidi wewe usikane mitaa hapo uende uka ukawaambie leo kesho leo kesho. Na nikamwambia Mwanza tena sikupeleki ndio mwili ukaanza kurudi, ukaanza kurudi sasa hivi, kaanza kurudi mwili wake, kaanza na kupendeza. Sijakaa juzi hizi ananiambia sababu katika kitu kama miezi naona bundi anakuja bundi ananifuatafuata kitu kama miezi miwili bundi bundi bundi bundi kaja kafa kaka moja hapa anaitwa Andrea anambia yule bundi wako unaituambia labda jirani hapa kashaondoka bundi wana ushuru nikaa hajaisha hata wiki yule kama tumemaliza. Anambia bundi yule kaja tena naona ananiinamia na inama nyumbani kwetu. Anaosha machozi. Ngamba ndo ana Mimi namuona yule bundi kila saa 12 saa 12 na nusu bundi yule anakuja kwenye nyumba yetu kule sio afuata nini. Wapi hapo? Huku. Mm. Bundi anakuwa maeneo haya. Mm. Naambia usikute kakangu kala zosta. Wewe naambia roho inakaa maitoka kama sababu na mgonjwa iko hoi. Mm. Roho inanuma. Mara pale nafanya kazi kuna videke vinalia. krich krich Wakaniambia kuna mama mmoja akisukuma akaniambia hivi ni uchuro. Vikemeni wakakemea kikwao. Mm. Tukaendelea na sasa tumeenda tumeenda. Juzi ah, nimemisi mama yangu kama nimemisi mama yako ana, umisi mare mama yako skafa. Eh, nimemisi. Na baba sikaandike ibada, kanisani kamwombee misa. Hmm. Hapo mm. tulipoishia. Basi tukakaa. Hiyo majuzi kaja pale mmeshai. Tumekaa hajachangamka. Mm. Nambia na kwa umependeza sana, unapaka nini? Kanaambia hapana. Basi nimekuwa kitoto ana. Anacheka. Kaka tukajitenga mwenyewe. Kajitenga, hapana tunashetenga, kajitenga. Labda sikachukue soda mbili kwangu na kwangu. Tukanywa pale kila mtu na kwake. Lakini kaka kujitenga mpaka kuna mtu aliniagiza kinywaji. Nikataka nimpe apeleke, lakini muona amejitenga tu. Ni mtu wa kujitenga tu. Nikabeba mwenyewe kile kinywaji. Hmm. Nikapeleka, nasema labda atake nimtume au kitu gani kabeba mwenyewe. Kaanja mkaambia basi twende nyumbani. Alipofika nyumbani kitandani kalalia tumbo moja kwa moja, mara kaanza usingizi wa kunguruma. Sasa eh, mimi nakunywa dawa eh, mara sasa hivi imeshaanza kunguruma. Usingizi gani umekuja nao? Basi tukalala. Jana asubuhi saa kumi na moja niliamka na robo hivi najiandaa kwenda sokoni mabibi unaoga nashughulika na mtori, naenda kuchukua nyama yangu na ndizi. Nilivyoondoka, nilivyoamka nikana uso, kapiga mswaki, nikamwamsha na alikuwa amelala usingizi mzito sana. Namwambia naamka, mimi naondoka. Kaambia chukua simu yangu hapo nichajie, simu ina chaji, utaniletea kule juu saa mbili. Kanaambia sawa. Ngambia afu funga mlango wa chumbani. Akaniambia sawa. Na ana tabia akija nguo zake alizoenda nazo huko juu ndio hivyo akija analala nazo moja kwa moja. Kwa ana tabia ya kubadilisha anafuta tu miguu. Basi. Ni nikaenda sokoni nikarudi nikafikia kule juu. Kafanya usafi wangu kama kawaida, nikamenya ndizi, nikajika nyama yangu. saa mbili na nusu, saa tatu, saa tatu hivi, tatu na nusu, naona kama siko vizuri. Nakama picha ya mtoto wangu ananiibia, naona siko vizuri. Mbona mwe Hata Mbona mimi unaniuma? Una nini? Kila nikishika akishikiki, kila nikishika akishikiki. Lazima mm, kwani kuna tatizo gani? Mtori nishaweka kwenye chupa kila kitu nimekiandaa pale, nikasema kuna tatizo gani? Mm. Roho ikanituma hainipi Nikasema pressure yake tu gani? Nikatuma soda nikachanganya na maji nusu na nusu kwenye fridge. Na hiyo bado nikabaki nahangaika na, na tapa tapa. Nikasema hapana. Dadangu kaja. Naambia vipi? Kuna tuna mgonjwa wetu. Vipi swali la jana la mgonjwa mwimbili? Najua atoke kusumamba ile hela. Naambia bwana usinichanganye kwanza kwanza ngamtafutia nayo nyumbani. Naona ana kama siko vizuri yani, ngoja nitafute hana. Yani yaani mimi unaniuma, yaani natitimika, sijajielewa, mm. najisikia vibaya. Nikateremka hapo nakimbia, watu wakafika, labda kaka yangu labda amefariki. Mm. Watu wengine wakaanza kunifuata nyuma, huyo na ndugu yake anaumwa miezi minne, labda amemwondokea. Mm. Kafika nitemke njia hii hapa, nikatemka njia ya jirani hapo, kwa njia ya jirani hapo nimefika nyumba ya pili, nyumba hii hapo, kamjumba kamwambia bahati ana yuko hapa. Anambia Ana. Sisi tumeka chupa za, za mtori hapa na passport hatumuoni. Anambia mjamuoni amna. Kanambia hizi hapa lazima katuletee mtori asubuhi taona mtu kuruza mtori na sasa hivi inaenda kimbia nakimbilia saa tano hii kasoro. Nikaja nikacheke nyumba mapazi yote yameshushwa. Hamna pazia lilokunjwa. Kaenda nyumba ya pili kakutana kaka vitungua. Anambia Madija, ana yuko hapa. Kashafika huko? Hapana. Hajaleta simu yangu chaji hapa? Hapana nikarudi nikasema Mungu wangu yuko wapi? Na nyumba ina mashua mapazia yote. Nikaita Eric, nikaita mwanangu wa kiume kama mara tano. Ni mara tano kaitikia. Naambia fungua. Hapo niko watu kama wawili watatu. Watu watatu na wengine wako nyuma Naambia fungua. Anaenda hapo anatapatapa, anaenda huko anatapatapa. kufunga geti la anarudi mbele. kufunga geti la anarudi mbele. Kwa geti la mlango, fungua, fungua, fungua nilikuja kufungua, aliniacha mwenye mwenye mimi mwenye tu niingie ndani. Kuja kuingia brigia kwa chumbani, kuangalia pale nilivyokuwa nimemwacha na kalala, pana damu kwenye godoro, shuka hamna. Pale pale nikashtuka, sema ana kasha huyu, kana yupo ana yupo naomba nitafutie ana, ambia ana kafa, nipe ana, ana yuko wapi? Nipe ana, kama umeuza nipe, nipe kwa kosta, nipe ana, kahamaki kaenda kafunga ile geti ile pale ile ya kutokea nje. Ile afunga tunanyang'anyana, mimi nataka wale watu waingie ndani. Tunanyang'anyana. Mara kanishikia kisu nataka kunipiga hapa na kisu. Nikam push kule. Karudi nataka kunipiga na nikam push kule mara tatu kaja katoboa hapa kwenye ziwa hapa. Basi kafunga kawai kafunga mlango. Kafunga mlango nikabaki upande wa kule chini barazani kwa kule chini yeye karudi hivi kafunga mlango hii alipofunga Kaanza kushika kila kitu mle na pasua pasua. Nasikia pasua pasua pasua anapasua masahani, pasua kila kitu, anagonga masufuria, anagonga mataka yote anapasua pasua. Mimi kaendelea kupiga kelele nje, watu wakaja. Piga mawe watu wakaja. Watu kuja watu waliniitika wengi tu. Basi akamaliza akafungua mlango, ananiambia ingia ndani. Kanyoshia kidole, ingia ndani tukamaliza ni ndani, nikakushina anako iko hapa, ingia ndani, tukamaliza ndani na kisua nacho, naambia ndani singi Sasa vijana wamekaa hapo, majirani wakamwambia, huyu mama unampeleka wapi mama yetu? Mama yetu haendi mahali popote, tutakuwa wewe, haendi mahali popote. alipo Alivyolala vijana wamemdhibiti na mambo ambao wanaingiza kwenye hizi nundo hapa, karudi zake ndani, akafunga mlango kaanza kujitamba, mimi nakufa kimamba. Sio alisema yeye nakufa kama mimi nitakufa mandoo Wakati anajibu watu hapa, mjumbe mimi naondoka Kimandoo, mimi huyo watu washanichukua, niko nyumba pili huko juu. Kichoendelea sikukijua. Naona labda ana sijamuona toka nilipomwacha amelala. Ndio kuja kusikia mara walimdumkiza choni Milo sijui mpaka muda sikuonana. Hata yeye mwenyewe walivyoingia ndani wakamkamata wakufanya nini, sikumuona, ila nilichomwambia kabla sija niko barazani, mara kama ana umemuua na wewe naomba uwawe. Majira amemuua na naye muuawe, sababu anayeua mtu naye uwawe, hakuna mtu akubaki. Kama ana mzima na utakuwa mzima, hii kama ana kafa leo utakufa, uwezi kubaki. Basi ambaye wale wahuni wote wamejaa nchi, hapo, mimi katolewa nje, watu wakajia barazani, wakazagunga sa mlango na mbele, mlango na mbele Wakati alipokuja kuokolewa, sio alienda kumkuta wapi, kila chumba kule nyuma kwa alishachana chana chana nyavu zote na madirisha anachungulia, hawamuoni mpaka wanakuja kwenda huku chooni, kuna chooni kwa nimeziba cha kuogea nani sio kuogea, ndio pale kaenda kutoboa ndio akakuta amemdumbukiza kunavyosikia, lakini mimi sijaona sasa amemdumbukiza kule kaika na magodoro juu, lakini kabla ya hapo kuna watu walimuona wa huku nyuma anajifutafuta damu na masponji anatumia huku nyuma, kwa sababu kuna godoro moja kachana chana chana ile godoro kwa ajili ya nini? Ya kushindilia. Na mimi kawa zaidi hapo sikuelewa, ndio nilichokiona hicho kwangu. Ndio tena nakuja kupata habari hizo tena, sifanyeje? Lakini cha kushtua mimi kule juu ni ile uoga na ile mshtuko na kitu fulani hivi mwilini. Kishaanza kuona hivi na hivi, hata ukishika hiki kinaanguka, ukishika hiki akienda akienda lazima kutakuwa na kitu. Pole tena. Hmm. Kuna kitu ulitamka Langra. Langra, mguu uko Langra. Mguu Langra ina maana mguu anaambia utamkubali huyu mama lakini mguu wake Langra, si ule mguu unachapia. Hmm. Mguu anachapia wale vijana. Mm. Eh, kwa hiyo waliniambia mama mtakubali tu mtoto bado ni mdogo na mguu wake mmoja uko Langra. Yaani mlemavu. Eh. Hmm. Eh. Sawa sawa. Na historia ya huyu kijana wako Eric? Historia ya huyu kijana wangu Eric kuanzia kukua mpaka kwenye hili tukio. Huyu kidogo bangi anavuta vuta. Na bangi zile mara nyingi shampeleka polisi sana kwa ajili ya bangi, anakuja bangi, na kwa mimi ile bangi, atua ni bangi, mara achukue bati zangu ndani huko afumue, mara asielewane elewane na ndugu za nani na kaka yake alikuwa anakaa hapa kwa sababu ya bangi. Unajua kama mwingine yuko ndani hatumii muda wote ni mtu wa kanisani, mtu wa dini na banki ndani ya ziendi. Sasa ikawa nimempeleka Magomeni hapo mara mbili mara tatu. Kuna siku tena mrati wamemkuta bagi wakamchukua msuru kalitoa hapo nyuma hapo pana msuru wa maskari kibao. Kaambia afadhali leo mmemkuta na hizo bangi. Bebeni. Tena mumpeleke kabisa bebeni na hizo bangi wala siji huko. Nifanyeje? Nikamwacha. Anajivutia bangi zake anaondoka anarudi afuta basi. Eh. Sawa, tukio limetokea hili na yule binti amekuchukulia wewe kama mama yake mama. na kila kitu. Msiba uko una yani, taratibu za msiba na maziko yake atakapofanyika. Msiba ufanyika utafanyika Mbarati, ule tumetoa picha yake, natoa picha yake na katajwa ametoka Mwanza Kisese. Kwa hiyo kama hako kule ndugu watatari kwenye TV wataona, kwenye simu zao wataona kwa hiyo huyu wa kwetu mwanamume aliyeua, sisi kwa kwetu Mchaga kweli, kama ameua hathaminiki, hathaminiki wala kidini. Yule tutamchukua tu hapa Muhimbili, kwa sababu hatuwezi kupakia mtu tupeleke hata Moshi eti tumekaa kwenye gari tunagharamia usafiri kumpeleka muuaji. Hata Mungu apende, hata Mungu azipende. Yule atapelekwa hapo Mrata, atazikwa tu bila misa bila chochote kwake tafukia biashara imeisha lakini hana ni mtoto ambaye tulikuwa tunamtegemea wengi hapa mtaani, kila mtu anamtuma, hana kibwa ya nini. Yule atazikwa na kanisa, lazima kanisa, atapelekwa kanisani, ataombewa na tutaenda kumzika kikamilifu mbele na padi. Sawa, uh, ina maana mpaka sasa familia bado hakuna mawasiliano ya familia ya ana kule. Tumeshatoa sina mpaka sasa hivi na matangazo yashafika mpaka huko na sina na picha zake zimerushwa na sina. Mm. Mm. Bunde alikuwa anamuona alikuwa anamuona live au katika mazingira. Anamuona live. Bunde anamfuata mwenyewe live. Si anakuja kuniambia mimi niko kazi. Majirani eh. wote hapa wanajua. Wanajua nishawaambia. Wewe Bunde anavyomfuata. Eh, anavyokuja anamfuata. Kwa hiyo tujui anahadisia. Ah, Pengine kama kulikuwa kuna ugomvi wowote baina yake na huyo ah, Eric? Hapana. Wewe unahisi sababu ya Eric kufanya hivyo ni kitu gani? Mimi siwezi kujua kwa sababu anasema akamtumia. Daktari anasema akatumika. Sasa utajuaje mambo ya washana labda kama alimwingilia mimi sijui. Kwa sababu sikuwepo mimi sio shahidi sikuwepo kipindi hicho. Mm. Na walikuwa na ugomvi huwezi kujua labda alienda kafanya nini huwezi kujua. Mpaka imetokea ugomvi labda huyu atanzalisha labda nitafungwa au nitafanya hiyo sijui. Ila yaani walikuwa wakiishi kama kaka na dada. Anampikia, anamletea mtoto kule juu, anamletea mtori na chapa zake, anampa, anaondoka, anasema kwa majirani haya. Mchana anapika, anamtengea chakula kaka tayari, anakula. Na jioni anamtengea. Na anakaa humu ndani, jioni siku nyingine aje kule nyumbani, aje kule juu, anakaa anakaa wenyewe humu ndani, wanaangalia TV, kila mtu atakulala. Nikija mimi saa 5 sasa kila mtu kalala kivyake. Huyu kalala, huyu kalala kivyake. Na ingia kitanda nalala. Sasa sijui shetani gani kapita. Ana amefariki akiwa na umri gani? Ana atakuwa na kwenye miaka 28. Kutoka miaka nane. Kwa hiyo umemlea muda mrefu? Nimemlea muda mrefu, leo ni mwanangu. Sawa sawa, pole sana. Mm-hmm. Mimi ni Mimi pole familia nzima na wote walioguswa na msiba huu popote pale mlipo na mnapofuatilia. Na huko Mwanza wakisikia taarifa kama hizi, kama kuna ndugu yote atutafute, watutokeze kitu, wajitokeze kituo, wapige simu Magomeni hapo, taarifa zitatufikia. Majina kamili ya Ana ni Ana nani? Anasema ana Tobali, kama sikosea, ana Tobali. Tena nimuuza juzi juzi, alikuwa hataki kuniambia hata jina la babake, kaniambia si Tobali. Basi la mama yake hakutaka kuniambia. Anambia mama, mimi nishakwambia hilo, mimi nishakwambia sio usinanifazi mbrati bwana. Mtu siku yote Mungu akinitaka. Anambia haya. kuna mtu atajiuliza pengine kama ulimkuta kijana wako akiwa mzima, ilikuwaje akafariki? Kama kaua naye uwawe. Anayekata kwa upanga na akata na upanga. Naishi ni kazi gani? Hata kama ni wewe umeshaniulia mtu na mpenda anayenisaidia mimi, nikiumwa kila kitu ni wewe. Nafaidika na wewe afe afe afe kwa upanga eh, aliyeuwa kwa upanga afe kwa upanga, hawala hatumwazii kwamba ni mwanetu tunamjali ana wote hapa tunasikitika kwa ajili ya ana hatujakaa hapa kwa sababu ya eriki hapana tuko kwa ajili ya ana mtoto wa watu ndio tunamlilia hata mi mwenyewe nilikuwa ninakuja hapa nanihudumia, leo nikija, kesho sina mtu akumwomba hata nipe maji ya kunywa. Pole sana. Asante sana baba. Dada pole. Haya, asante. Unakumbuka una kitu gani zaidi kwa Ana? upendo. Ana ana upendo sana. Ana ni mcheshi, na mkitaka kujua Ana ni mcheshi, siku atakaozikwa njooni, mtapata wadada wote, vijana wote hapa watakuja kumzika. Atazikwa na jeshi hili hivi.